નમસ્કારમ જો તમે જાગૃત છો જો તમે ખરેખર જાગૃત છો તો તમને નૈતિકતા મૂલ્યો કે નીતિમત્તાની જરૂર નથી જો જાગૃતતા તમારાથી ભાગે છે તો કમસે કમ બસ પ્રેમમાં રહો કારણ કે જાગૃતતા એ બધી સમસ્યાનો ઈલાજ છે આ ગ્રહ પરની જે બધી સમસ્યાઓ આપણે પેદા કરી છે તે આપણું જાગૃત ન હોવાથી અને વિવશ વર્તન છે તેનાથી છે જો તમે જાગૃત બની જાઓ તો તે બધાનો એક જ ઝટકામાં ઈલાજ થઈ જશે પણ અત્યારે જો તમે તે સ્થિતિમાં નથી તે તમારાથી દૂર ભાગતું હોય તે તમારા હાથમાં ન આવે એવું લાગતું હોય તો ઓછામાં ઓછું તમે પ્રેમની ક્ષણોને જાણી છે તમારી બાકીની જિંદગી તે ક્ષણમાં રહો ઓછામાં ઓછું તમે કંઈ હાનિકારક નહીં કરો જો તમે કંઈક શાનદાર ન કરો તો પણ ઓછામાં ઓછું તમે તમારા જીવનને કે તમારી આસપાસના બીજા કોઈ જીવન માટે હાનિકારક નહીં બનો દરેક મનુષ્ય પાસેથી આપણે ઓછામાં ઓછી આટલી અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ